Well, the new framework, I think, gives people um, a clearer understanding of children that are ALN. I think it helps teachers know exactly the focus of where they should be, which is on the child, which I think is all important. And I also think it brings ALN, it highlights ALN at this moment in time, that makes people really think about what are we doing and what we want to achieve. Fi'n gweld bydd y system newydd yn well oherwydd mae'n rhoi'r person ifanc yng nghanol y broses i gyd a mae hwnna'n rhywbeth bydd yn effeithiol iawn a hefyd fi'n credu bydd e'n helpu gyda cydweithredu'r asiantaethau gwahanol, dwi'n meddwl asiantaethau iechyd a cymdeithasol yn cydweithio ar gyfer cael um, dill mwy holistaeth. I think the LN Bill is going to mean a much better transition for young people it's going to mean much more involvement from the young people and their parents. Um, it's also going to mean a better sharing of information between organisations, particularly between schools and colleges. Uh, and I think that overall is going to mean a much better experience for the young person. Mae'r system newydd yn rhoi cyfle i'r plentyn i cael eu llais wedi clywed. Mae'n rhoi cyfle i'r plentyn gweithio gyda rhieni a phobl proffesiynol i gynllunio'r gyfer i addysg nhw. Wel, mae yna nifer o fanteision i'r drefn newydd. Pam ni'n chi'n styried addysg heddi, mae wedi newid llawer yn y blynyddoedd diwetha, ond mae'r drefn sydd gyda ni gyfer anghenion dysgu ychwanegol yr un peth agoddau oedd e 10 ar 20 y fynyddoedd yn ôl. Felly mae'r drefn newydd yn llawer fwy addas o ran canolbwyntio ar y plentyn ac yn gweithredu'n gynt yn y marni. It's going to be um, just a breath of fresh air really that we can now put in what we need to put in for the children immediately.